Start med at indsætte SD-kortet. Og ved hjælp af hjulet her, kan man navigere rundt i menuen. Start med at vælge print. Find den fil, du gerne vil printe. Jeg vælger her en, øh, et testprint, som er en 3 mm høj øh, firkantet boks. For at få et godt og vellykket print, er man nødt til at prøve sig lidt frem. Jeg har gode erfaringer med at stille temperaturen på 230 grader. Og at selve pladen her, den har en temperatur på 65. Så er mit print sådan set klar, og jeg venter bare på, at printet skal gå i gang. Printeren køler nu ned og printet kan tages af pladen